Bonk. Ooh. Nanti bocah ini. Kalau tak belek. Lo. Ning endi weh, Ah, teko ning lokasi yo tak anteni, aku ning kene sik ngecek iki. Ah, Oke, oke, oke. Ya wis lek ngono. Oke, Bro. Yo, GPL. Ya. yakin rang aku Es, biar hmm. hmm. Bocah ki nyande mau dibel ya ora. Teko teko. Mampir tuku kondom sik po. Tuku anu. Tapi serap apa santeni ae mbano suwi ori paling-paling dilungkas teko kae. Kancane nandur jagung malah nandur karet. Dilarai perkara. Eh. Wah, ayane wong e. Eh. Kagetilah. anu sapa kuwe? Eh, eh, eh, Lajingan iki. Apa-apa? Ah, nang ngedar-ngedar ya aku to, suarane kaya ning dor-doran Apa, Kang? Jompo. Dale kolai. Dale. Ana, ana. Abane iki kok ana ketoke. Aku yo malah kaget, Kang. Ojo ae yo, An. Apa ben-ben. Yo. Ah, kok kelar melotrok melotrok ngene iki. Dani sapa to jane iki? Lah kowe mau kondi kowe? Piye? Kowe kondi mau? Aku mau kok ndelok jagung kono. Nah, aku kan dari, koyo mercon ngono to abane mau Sopo lah yo? Wah. ngeprok aku lek ngene iki carane. Aku yo melu kaget yo sampean jingket aku yo melu marani lah. Yo wis, saiki ngene ae. Iya. Aku mau ki ngebel baturku tak kon tapi tak ini kita mau itu orang orang teko teko opo bocah iki mampir ngondol opo bocah iki mampir tuku rokok kok swimen tapi dhewe ngenteni ning kene wae engko enek bisnis masuk masuk ya rak yes masuk Pak Eko heh <laughs> iya salah piro berang keping Wah, kai bocah e. karo kancane arke tak sumetineh lah jantungan kabeh sido ora kapan lemar ngedol karet iki sidane mbo ikang wis peceklek iki masalahe ya padha jane ya mergo kuwi lho mergo deresane iki ra metu taruh deresan titik oleh piro iki sam sekitar limang keping ya Bangkut. Ah! Ah! Ah! Ya? Eh, eh. oh, Wah, <laughs> Karpe iki takoni Ya ayo kene. Eh, karo wong yang nglamar. Kene, tunggu Karpe iki piye karepmu? Piye karepmu kok nyuleti merconing mburiku ngene iki? Maksudmu ki apa jane? Aku rada ndak setuju, Kang. Kancane nandur pari karo jagung sana nandur karet dhewe kuwi garane Piye to kuwi? kowe nandur jagung, nandur lombok, nandur basing sak sirku. Uh, iki lemahku lah kowe nandur karet, nandur klopo, pun nandur kangkung. Uh, tak gecek gasku dhewe ngono. Kuwi delok iki, cedhek karetane sampean entek. Ora urus nyapong lemah-lemah. Kowe ora sira aja nandur ngene pindahan kono lemahmu sing aduh kono aja jajarku. Sambel kuwi lemah. Apa piye? Sambel ya. Sambel e. Eh, masuk iki. Wes kowe prok ndasku dhewe ngomalan nek ngono bicaramu. Heh? iki to karo aja neneh ngono kuwi ya iya iya eh ora seneng karo wong ki omong tekani ndok omahe ngomong sing tenanan yo ngono iki juga ya wis karepe dhek lumal-mal ada adi danduri pari tandur karet sak sirih dhek nah rungu tandur ganja ya kan erosi aku karo kuwi terusan maksudmu ki apa masalah wis wis wis ini friend ya penggayaan simpok nyangi kuwi mau itu penggayaan elek ini bisa membahayakan dirine wong apa menelek wong sing penyakit jantung kaya aku kayak misalnya aku kaget mau kok dari itu bisa mengakibatkan kematian gue hmm. terus terus ning koning kriminal lebu penjara urusan karo polisi sing rugi sopo ya ojo nenek kok baleni nih sing ngono kuwi ndak apik. ya nah nek enek masalah pecah nih bareng tekan ono nengomai ikuai saranku karo gue ya wes kang nek lu nasihat lu tak tompo aku njaluk sepurane lah iya iya rasa di jawa jawa ini nih iya wes aku tak balik sih iya